ओ भैया ये ये हाथ में क्या लियो हाँ इंजेक्शन क्यों लगा दो लौकी में हाँ? तुमसे कोई मतलब हमसे मतलब नहीं ये कर क्या दो हाँ? अपना काम करो यार वीडियो अभी काम करो ये पीछे भैया है वो क्या करो भैया ये लौकी में ये लौकी में इंजेक्शन क्यों लगा दो क्या दिक्कत क्या ये ये केमिकल पड़ा हुआ है ये ये ये सब क्या लगा दो भैया चलो यहाँ से निकलो ये लौकी में आप इंजेक्शन क्यों लगा दो ये बता दो बस हमारा काम करने दो आपका आपका काम देख चले आपका हम आपका हम काम देख रहे हैं अच्छे से ठीक है है आपका काम तो हम देख रहे हैं आप बता तो दो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हैं ये आप लौकी में इंजेक्शन क्यों लगा रहे हो इंजेक्शन नहीं है कीड़े मारने वाली दवा लगा रहे हैं कीड़े लग जाते हैं ना इसीलिए इसमें दवाई लगा कीड़े मारने वाली दवाई पूरे पेड़ पे छिड़की जाती है कि एक एक लौकी में पकड़ पकड़ के इंजेक्शन लगाया जाता है यहाँ से निकलो आप अपना काम बंद करो हम निकलेंगे नहीं ये सब देख ये सब देख ये सब देख लो पता ही कौन सा केमिकल यूज कर रहे आज ये लौकी इतनी छोटी छोटी पड़ी हुई है कल को यही लौकी इतनी हो जाएंगी इतनी बड़ी हो जाएंगी निकलो यहाँ से भैया इधर बताओ क्या कर रहे हो करना क्या अच्छा ये इंजेक्शन लगा क्यों दे ये बता दो बस क्यों बताए नहीं बताया तो भैया हम इनसे पूछते हैं भैया इधर सुन तो लो क्या दिक्कत क्या है यार ये आप इंजेक्शन इसीलिए लगा रहे हो ना कि ये कल को लौकी बड़े होंगी तुमसे मतलब क्या है हमसे मतलब ये है कि खेत हमारी लौकी हमसे कुछ करें हम, तुम कौन होते हमसे मतलब ये है कि यही लौकी कल को बाजार में जाएगी लोग खाएंगे बीमार पड़ेंगे तुम्हारे घर वाले खाएंगे बिल्कुल खाते हैं है? हमारे घर में भी मार्केट से सब्जी आती है निकल लो, और ये मुंह ये, ये मुंह क्यों बांधे हुई है ये मुंह क्यों बांधे हुआ दिखाई नहीं दे रहा धूप इतनी है धूप इसलिए बांधा है मुंह धूप की वजह से यह नहीं है ये इतनी बदबू आ रही है आपने जो केमिकल लगा दिया है ठीक है कि खुद तो बर्दाश्त नहीं होती उसकी खुद बदबू क्या करोगे तुम हमारा ये बताओ क्या कर लोगे हमारा हम ये ये करेंगे कि अभी यही वीडियो हम पुलिस को बुला रहे उनको दिखाएंगे कि कैसे क्या चल रहा है यहाँ पे उसके बाद पुलिस जो भी कहेगी वो आप करेंगे अभी आप पुलिस के अभी आप पुलिस अभी आप पुलिस के सवालों का जवाब देंगे कैमरा बंद करके आप बात करो इसके बाद हम आपको बताते हैं कैमरा बंद अच्छा कैमरा बंद कर दे आप बताओगे कैसा क्या कर दो हाँ। वीडियो डिलीट करोगे वीडियो डिलीट करेंगे आप बंद कर दोगे कैमरा तब तक तो चलेगा पहले बताओ तो नहीं हम बता रहे हैं लेकिन पुलिस को मत बताना हाँ पुलिस को नहीं हाँ, बताएंगे आप बिल्कुल नहीं बताएंगे आप बताइए कर क्या दो हाँ। ये आप कर क्या दो आप ये बताओ बस देखिए क्या है हाँ बता रहे हैं हाँ बताइए लेकिन वीडियो डिलीट हो जाना बिल्कुल वीडियो डिलीट कर देंगे आप बताओ तो हाँ, इसमें देखिए जो इंजेक्शन हम लगा रहे हैं हाँ, हाँ। इसमें कल ये इतनी छोटी लौकी है हाँ। इंजेक्शन लगाएंगे तो कल तीन चार किलो की हो जाएगी अच्छा जैसे इसमें लगाया था देखिए कितनी बड़ी हो गई है ये देख लीजिए ये ये पड़ी हुई है इसमें लगा हुआ था यहाँ पर देखिए कल ये हो गई है अब आप बंद करिए बंद नहीं करेंगे अच्छा आप ये बताओ आप ये जो इसमें इंजेक्शन लगा आप, आप निकलिए आप ये सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए आप ये जो इसमें इंजेक्शन लगाते हो ये मार्केट में सब्जी आती लोग खाते हैं बीमार पड़ते हैं हाँ, हाँ। लोग अनेकों बीमारियों का सामना कर रहे हैं लगाते हैं तुम हमसे तो ही पूछ रहे हो भैया हम्म। निकलो यार आप मेरी नज़र में आए इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं अभी मैं वीडियो अभी दिखा रहा हूँ पुलिस को रुके तो रहो अभी निकलो अभी मैं अभी मैं पुलिस को बुला रहा हूँ अभी निकल रहा हूँ अभी पकड़ के फोड़ो इसका कैमरा